पेरू शोभेन तुझा मी नखवा होईन कोली वाऱ्याची राणी रे मी होशील का तू माझा नखवा माझ्या नावान बांधलाय बंगला पुरा कोलीवारा आज झेंगला माझ्या नावान बांधलाय बंगला घराला माझी आईला सांगेन सुनमी मी आणली कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची हाय ग कल्याण शहराची एकुलती एक मांडीला जाता गो दलायला पाटा गो वाटाय साडीवाली साडीवाली कोण लागे ना हिरवी साडीवाली साडीवाली कोण लागे ना हिरवी साडीवाली साडीवाली सासू लागे ना हिरवी साडीवाली साडीवाली सासू लागे ना तर गोल गुतर हाय काय ती गोर गोरी पर हिचे भरलंय जोश बापूस हिचा हरम दाता बापूस हिचा हरम हिचा करतान गो करतान गो कर আছে কিনা चाल तुझी नखरेली चाल जशी मलाई तुझे काले कारे बाल हे तू चलती कमाल मची तबाही नको रुसू ना माझ्यावरी अशी वाटत नाही सुबरी बादलाच वार पावसाच्या धारा तुफानी दर्या लाटांचा मारा कोली नाही कोणाचे धमकीच भिनारा चोली बाई रंगाने फुलैली टिमक्याची चोली बाई रंगाने फुलैली